পি টেট আৰু U P TET lower primary আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰী টেট অহা দুটা বছৰলৈ আমি অনুষ্ঠিত নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু কিয় এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে আমাৰ টেট পাছ কৰি থোৱা যথেষ্ট সংখ্যক কেণ্ডিডেট আমাৰ আছে আমাৰ যিমান ভেকেঞ্চি আছে এই ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে ইতিমধ্যে টেট পাছ কৰি থোৱা আমাৰ কেণ্ডিডেট আছে এইটো হ'ল এক নম্বৰ কথা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আমি আগতে চি টেট e আমি এলাউ কৰা নাছিলোঁ আমাৰ যুক্তিটো আছিল যিহেতু আমি ৰাজ্য চৰকাৰে টেট পাতিছোঁ গতিকে আমি চি টেট এলাউ কৰা নাছিলোঁ এতিয়া আমি সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে আমি ৰাজ্য চৰকাৰে টেট নাপাতোঁ এতেকে আমি চি টেট এলাউ কৰিম এতিয়া গতিকে যিসকলৰ চি টেট e আছে তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব তৃতীয় এটা প্ৰশ্ন আহিব বহু কেন কোনোবা কেণ্ডিডেটে ক'ব পাৰে যে আমি ডি এল এড পাছ কৰি থৈছোঁ গতিকে এতিয়া আমি টেট পাছ নকৰিলে আমিতো টেটৰ আমাক সুবিধাটো দিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধাটো আছে কাৰণ চি টেট প্ৰতি বছৰ দুবাৰকৈ হয় প্ৰতি বছৰ দুবাৰকৈ হয় গতিকে তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকে চি টেটত সেই সুযোগটো পাব এতেকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কনচিয়াছ সিদ্ধান্তটো হ'ল যে আমি দুবছৰৰ কাৰণে আমি ষ্টেট টেট নাপাতোঁ যিখিনি আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় আমাৰ এক্সিষ্টিং পাছ কৰি থোৱা থোৱা পুল অফ কেণ্ডিডেটৰ পৰা এডিশ্যনেলি অৰ চি টেট পাছ কৰা কেণ্ডিডেটৰ পৰা আমি এইখিনি গ্ৰহণ কৰিম আমাৰ এন চি টিৰ নৰ্মছ মতে হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ কাৰণে আমাক টেটটো মেণ্ডেটৰী নহয় কিন্তু আমি ৰাজ্য চৰকাৰেতো মেণ্ডেটৰী কৰি ৰাখিছোঁ কিন্তু যিটো আইন আছে আইন অনুসৰি প্ৰতি বছৰে টেট অনুষ্ঠিত কৰাটো বাধ্যতামূলক তেতিয়াহ'লে আইন উলংঘা নহ'বনে দুবছৰলৈ নহয় আমি আইনত কথাটো তেনেকে নাই যদি আমি চি টেট এলাউ কৰোঁ আমি ষ্টেটে টেট পাতিব নালাগে আমি যদি ষ্টেটে টেট পাতা নাই তেতিয়াহ'লে আমি চি টেট এলাউ কৰিব লাগিব আমি এলাউ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ কেন্দ্ৰীয়সকলে দুবাৰ দুবাৰ দুটা দুটা একেখিনি কাৰিকুলাম লৈ দুটা পৰীক্ষা দিব লাগে ষ্টেট টেটো দিব লাগে চি টেটো দিব লাগে আমি এতিয়া কৈছোঁ যে চি টেট দিলেই সেইটো আমি গ্ৰহণ কৰিম